pedindo TBT na minha cama. Detalhe, vou te mandar um dia. Você quer saber sentado, virou satisfação. E o replay, então toma, é só sexo selvagem. Gosta de aventura, quer fuder em cima da laje. sei que ela é safada e que tá com saudade. Já que quer TBT, eu vou mostrar minha pinzinho bota, pinzinho bota, pinzinho bota, pinzinho bota, pinzinho bota, pinzinho bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, pinzinho bota, pinzinho bota, esse tempo tá pedindo TBT na minha cama, tô pedindo bota. minha cama Tu tá pedindo bota, cê tá pedindo bota Esse tempo tá pedindo Ficando tá pedindo na minha cama Tu louco da produção Cê tá pedindo bota, cê tá pedindo Baby, o replay, então toma, é só sexo selvagem Gosta de aventura, quer fuder em cima da laje Sei que ela é safada e que tá com saudade Já que quer TBT, eu vou mostrar minha maldade Pedindo TBT na minha cama Tô, tô pedindo bota Pedindo bota Pedindo, pedindo bota Pedindo bota Pedindo bota Pedindo, pedindo bota Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota Tô pedindo bota Pedindo bota Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama Tô, tô pedindo bota Pedindo bota Você Vai saber, você tá do vilão de você.